kujjukira mwana kukyeyo n'ogamba nti aa pasipooti zikomye todda uganda noonya embasi naye nga mawanga mwe muli temali embasi hmm. mwandisoose kutugamba bali e jordan bagende ku embasi yaabwe ofisi ye saudi erina embasi mu jordan n'abali mu makomera balemereddwa okuvaayo ng'osazaamu pasipooti mwagala kulaba bazadde na buliri bwabwe ku intana affair nga bazze mwe tetuubakungira abantu bajje beebakaawo bamama bajjemu amabeere bage nti twagala kuyonsa baana baffe nti eh, eh. eh, mbadde nkugamba omuntu bwagwa mu nyanja n'afa mm, muisijja bakulu bagende mu bokisa mm, bawube ah. bawube <laughs> abakyala baffe tusobola kubutaake tutalo nzaalukulembedde <laughs> oluyita luto bana ebigambo bino bya calvin kayani byange numirirwa bana uganda balina okudda wano ku pasipooti zaabwe <laughs> bwadda wano atilist aleme kufuluma ne toyinza kusibira mwana waffe ku mawanga mbonoonya embasi mm. neziriyo bifulukwanga ogamba nti omusibira bwerumbusoka ononya embasi mm. aa ah, ah, tetujja kubikkiriza ebyo Okay, so tuli wano Calvin Kayanja okulaba nti tumulungula ensonga. So ensonga ya passport mwena abadde bajja mu inbox abakomentinga ndozo ensonga muziwulira. Omukulu yeno, presidenti wa Musaidi eyo bankuba kyeyo. Yalinnye eddaala yasooka bawa abakadama hey. Eh. nayongera maaso n'abeera wa bankuba kyeyo. Bakadama batandise okutambula amawanga ne ngale kooti <laughs> temunsi. Ensi nyakulembera <laughs> temugwamu. Eh. So ensonga ndoza muziwulira. Ina kyate soba kyawabula komentinga wansi awo. obwe tunaba tuludira ekiva gyali manyi ffe tubalaga biki bigerwaki bigenda mm. mu maaso tube nga tubalaga kikinaba kigenda mu maaso so ogezaku obeera mugumu gwali eyo kuba abaana besunga kudda bagamba somuyine mm. gwako tuyine okoma we uganda tekatilwaki eh. emirimu gyeyongera nnyo mumanga g'abawarabu especially abaana abali mm. abali mu biyumba bakadaama mu sitayimu y'ekisiibo anti labayo manyi lwaki emirimu gyeyongera mu kisiibo oliday Eh, ofiseezi ezibadde zikola mm. esaawa mm. munaana mm, kuba mwebagwiramu abakola esaawa munaana abawarabu mu mateeka amatuufu bakola esaawa mukaaga ofiise zikola esaawa mukaaga gavument ofiise zikola esaawa mukaaga ah, kati mu kisiibo bakola esaawa bbiri oba ssatu eh! nebadde ewaka nebadde ewaka esaawa esatu endala zakoma ngeyabasibi kati abakozi bonna bali waka esaawa eno baddugaza nnyo ebintu kati bali waka balinga abali muki mwolide mm. mm. ate bo bagutwala nti guno omwezi mutukuvu ogwa ramadhani mm. n'olugoye lwennyini terulina kuba lukyafu ku mubiri sebo omuwarabu anaaba nako Eh, eh tebatera naba. Haja ya perfume afuka perfume omwarabu omumanyi mugochetete mwe chawe. <laughs> Eh, Tebanaba. Basi ngoko ba perfume. Perfume. Ne muguno mwezo mutukuvu gwa Ramadhan. Hey. Eh. Nacho sizawe ngoyo roku bana abiye. Hey. Eh. <laughs> Ositegede. Abana so, ne bagano kubagala bawunya bubi. Nanti chenkugamba hii. <laughs> Baba gamsaja nesibi ko. Na yangu kumugira enkwa wabwata yasimulirawo. Mwarabu kusibira mfaro watu ndakusaba mukwana. Aiza kumutuga <laughs> eh, eh. awo kanuke kamutuga <laughs> ero gedukula ne oline bwa bakirize nyindo zibere no fetuba nabo mu bwa batende bwa bakiriza <laughs> eh banda baso baita mu nage chana chinkwanyo isaja chinkwanyo kumale ba banga liembadde wa nage nyote empitiride ko banga lienda de wa no basira ba ko muntu yenna lwati se ah, kalumume ade ah, kataka nkubulira bino eh. muganda wangu mm chenkubulira mm sonko embeera ey'ebuwalabu Mm. buli omu agibalanga bwalabye mm. mm, eriyo abaana bafunye mu kuganza abawalabu eh, bamwongeza kasente muwalabu talina mukyala nga ye embeera emusobosezza okukola wakola embeera kubanga baba akwatamu eh, ne maama singa amanya mamankubuulira ebyo bibaamu muli ku setting ebyo bibaamuwaliwo abaana abalina gaapu Mm, mm, mm. Na mama musomesa inaja akera baba akola kiro wa security asibawo. Eh. Utegede. Hey, hey, hey, hey. Nga kalembereza kali na kumulimu no kukole sent. Baba hey. kukwata mu. Hey. Na mama mukambwe nnyo buli lwa myumyura mukavoli yo mu baba ya tasa tasa kubanga akola ki? Akwata mu. Kati oyo nakubirawo ishe. Yebyo jibiri. Eh, eh. era mbatumiddeko mikwano mbagala nnyo <laughs> nga baba akwata mukadamu oli eyo baba akwata munkutumidde nnyo naye olabiriza nnyo eh. ebakugwamu naawe ekyo kyekikuyisaawo bano twogerera abantu bakulu omanye ebiseera ebisinga buli lwe tutaata bafulendire na bantu bano bagwa mm. mu nsobi mm, mm, nze yandimugambye nti kati kola bwoti weewaalya lubuto ate tafuna magezikitegeddeobakondomuzibayeanti abamu bawungane baddaawo nimugana tewoomerwa nyo bajjanzi bakadamu Nakamba kitufu fobude twabubala bulungi baba akwata eh hey. <laughs> nakamba kayanjo bimanyi nawe nze namanyira muwogo ne manyira ma, eh, muwogo ne manyira gonja byonna nga mbili alumu bawanga eh. yeah. mvako wa boda boda antwala kati kombuli le kubera miyake ebiri sina akwata hey. baba akwata muno mwana wa kaka akwata muno enfunye mwe sente n'akalembereza wano neyagala bulungi siina buamuwadde lukumi mu lunaana ebizimbe bidduka wanaga kayanja mwali munkuutira bwerere no bankuutira ssente nga budde bubale bulungi nzabawane eh. ku magezi abotebamanya tetebemanya eri mutabani wa security badde oba asoma university hadda yeah. hadda weekend ngamba obukote edite bukola ato olobo ba mu extended families ne ziri mu ne bajjajja mm, abo mm. bajjajja te bulirwayi tawaya galako oneko ku basto eh. <laughs> akoneko eh. naye ngaoli ate ye embeera ye muyisaawo manye ekibi kirina ekirungi mm-hmm. omusajja ng'akwatamu kadaama amuwolereza okufa mu makaago Eh, kadamu oyo agamba owakayinza n'okukola emyaka emukaaga eh, tebatoka ne bagamba nga muwolereza eh. ah, nga baba akwatamu fuguma olufuguma wali mama alina kyagamba nga baba amanye okukwatamu wano oyo akalembereza n'akafunirawo mm, tekitegedde mm, mm. yii kibi kituufu kyabwenzi nekirina bekikoledde bannayuganda baba n'obujja teri batuka tayimu n'afuna bujja aya era bakimanyi nti bali abasajja talina kyamukola talina kyamugamba Mm, yamunazaako bunaza atanyumirwa nnyo nnyo ngaabawo wano mwe bakalvin abali emiwogo abaana empuuka gye bawuukamu <laughs> agende kubali abawalavu abatengerera era babunyumya nabwe akayanja nkubuulire wawano eh, temulitusa eh, <laughs> mukolo nti bwali eri mama bw'aba ayombayomba yagatte nayininze nzireka wifi Eh, eh, eh. Iliyuma ringa bali na kuundagano Nchie chitufu chenjini okuwa ka wifi ya waka mobile eh, Malaku kwa atemu kamba <laughs> eh, eh. Ngo ye mulamu wabu tuwalamu wacho Na kontrakta inambile yomu shiumba ne ya, ne ya bamba Kutumide mkwano na ayo wote wotambu zembe ila Hii Nkutumide mkwano bababu haba kwa atamu Na ye kakasa mm. Titamalida munda tulibantu bakulu Hii Goroza tamiri hiyo Ah, tebibaayo. Kati ebyo nno bw'otabyogerako bagenda kubula. Hey, eh, eh. hey. Oli ajja kulowooza kiva ennyo mukwano na wano wavaawo bakwatamu. Mm -hmm. Laba wava wano ng'oyagala bba wa sisita wo naye muwalamu gw'otayinako kakwata. <laughs> nange bwe nandibadde wano nandikuttemu <laughs> wegendereze nabawa n'engeri gye bakebera kamera Eh, eh, eh, nembalagirira nkubuulire gwojja kujja nokubuulira ekamera bazikebera batya oba ziri mulumu waliwo zino spy camera nabawa obukodyo bwoba oyingidde mu luumu yonna sooka ojjeko ettaala kwata essimu yo mm. teekako kamera Aha. Bwina babwa kiro simisana. Ruwe no bange limwe nzikiza. Ndi mwenzi kiza. Aha, nzije ketala wazikire. Ketala wazikire. Mama ntekeke yange yesi. E, ya kamera simu. Eh. Muri jitunuze boti gwe wola ba infrared ze ya kaledi. Munzikiza infrared batera bika. Uh, anti kamera ne kamera ziri yakitinga.

wano wafunu ntunoonyenaye wononyeza bwoti mm. ye aba alaba eri kamera talaba n'agamba what are you doing ah, ah, janti olwosoose n'okola ebyobukesi tategeera ah, byo mm, mm. biveeko ebiseera ebisinga spy camera tetuzibeerako olyaddako nzire eh. ngogwe okikola bwoti ne bwoba totunuddeeyo bwoti n'oyisaayisa buli wamu eregira tititi nomanya weri bwoba wadownloadinga ka app gugamba wano wafu wano wafu yange ndaje kubire wala waliwo omwala limone <laughs> boxi yange yangamba era wemba nfunye chansi kino mm. nade njogera koko naye ekiro Uh, waliwo ka video keyangambye muweereza mm. naye nkamuweereza si kakuseegoogijja mm. <laughs> mu web wati web connecting mm. ama ebintu bye tetwetaga nga tudownloadinze ne tubasomesa nti odda wano na wano na wano bubuntu bwangu eh. ekyokubirizi ne simu bazibawanga nconnecting ku tv buli lwoteekako youtube bwetyo egenda ku tv imera erimu yaabwe Mhm. yeri mu TV oluusi mhm. wagisangawo essimu ewaka mhm. nga buli kyozanya kyekasuka ku sikuriini direct okitegedde internet gyogaba naye yessimu ebintu ebitonotono ebituu bibagamba era bajja mu inbox okitegedde eh. mm. eh, nga kubasomesa kuba okitegedde nti waliwo abakolaki eh, hmm. hmm. babala Ah, ah nesinga mugwa mayinzo okudda kweri. Ayinzo koma. Bwa bate bwa bate bwa bane ne support ya baba. Bakoma ona ona nga ne mama tategedde. omanyi abazze n'embuto wano nga baali beera n'omuwalabu eh, n'aluutonaluggyamu oba n'azaala bwe batyobankubira ne bwakoma nnyokoze nkulembera bannayuganda si bawalabu eh. wali weganda eh, nga wampeereza obutambi biwala <laughs> nze omuwalabu yanzaala butandabirira bwe twamanya nti ndi lubuto n'enzira e uganda naye omwana ali myezi esatu omanyi nnyoko nze nkulembera bannayuganda sibawalamu <laughs> tugenda kukoleka program <laughs> ngenda kufuna time nkole list ngakyo kyanjawulo ngakyo tubadde ne kaluyamu ku nsonga za passport n'ebirala ah. ona aba ekumidde ku mukutu guno gondabirako ojja kuba nga oyongera okumanya ebintu bingi nnyo nnyini ddala otuwonzikidde olunaku olwaleero assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu